دەم کاتتان باش هاوڕێیان ئەم جارە باسی تێکست دەکەم چۆن بتوانێت ئێکسترود دانێ و مۆدێلێکی جوان دروست بکەیت دروستکردنی مۆدێلەکەەوە لەسەر مسەڵەمەکەوێت لەسەر خۆتانەکەوێت چۆن بتوانن شێوەکەی هەڵبژێرن من تەنها شێوەکانتان پێ ئەڵێم ئیشەڵا سوودی لێبینین و شتێکی زۆر جوان دروستەکەن بێین بۆ ئەمە دێیتە سەر تێکست کاتێک ئەچیتە سەر تێکست شتێک بۆ دەرەچی لەم ناوە لێرە ها لێرە لە خانەی تێکست ئەو شتەی ئەنووسی کە تۆ حەز لێ بینووسی مەسەلا من ناوی خۆمە نووسم ئەمە نیە ناوت نووسی ڕێک کلیک کەسێر ئەم شاشەیە یەکسەر ناوەکە دەرەچێ لێرە تەبعەن ئەمە وەکو وەکو ئەبینن ئاوا ناوەکە دەرچوو ئەتوانم من سەلەن لێرە فۆنتەکەی بگۆڕم دەتوانم شێوەکەی بگۆڕم سەیریکەن ئەفۆ سەلکتی بکە ئەم شتە بۆ دەرچێ سێ لێرە فۆنتەکان هەمووی ئەگۆڕی سەیریکە ئەمە نەوعەتی فۆنتەکەیە بزانە ئا سیر ئەمە بینی ئەم حرفە ئەم حرفە سیر چەندێکە ئەڵێ چەندێکمان دانا سپیس هۆریزانتەڵ سپیس 26 سانتیم سپا کەمی کەمەوە ئەمەندە زۆر باشە سپێرایت لەجار ئەمە ئەمە گەرهینی بکەی یەکسەر وەکو سپیرایت دەریەکات ینی جیاجیا هەر هینێک و جیایەکاتەوە منەوە هەڵ نابژێرم بێمە سەر ئەمە ئێکس سەرکە ئێکس وای لەسەر محوەری ئێکس وای بێت خۆت هەڵیبژیری ئەمە لەسەر محوەری زەت و وای بێت یان لەسەر محوەری ئێکس و زەت بێت یانی ئاوا ئەمەم شێوە ئەمە شێوەکانیە هەمووی لێراش بیسک بیسک لێرە دەتوانم ڕەنگەکەشی بگۆڕم زانە لێرە ڕەنگەکەی دەگۆڕی دەتوانی لە کاتی ئەکسدرودا بیگۆڕی دەتوانی ئێستا تەخۆ بە هەوەست خۆت ئەی گۆڕی. ئەمە ئینەیبڵ سێر لایە بات و دایێنا ئێستا بین چۆن بتانی ئەکسترودی بکەی بین چۆن بتانی ئەکسترودی بکەی دێتە سەر ئەمە بڕۆ سەر ئەمە ئێکسترود ئێکسترود ئەمە بۆ دەرەچێ ئەم شتە بۆ دەرەچێ ئاوە ڕەنگەکەی کە گۆڕی ماناوایە گەر سەلێکتی بکەیە بێت سپی گەر لای بەی ئاوایە ئەمەوێ ئێکسترود بێت کاتێک کە ئێکسترودم دانا دەرنەچوو چۆن ئەتوانم ئەم ئێکسترودەی بکەم ڕێک تێکستەکە ڕاکێشە سەر ئێکسترودەکە دەرەچێت سەیری کە یەکسەر ئێکسترود بوو دەتوانم ئەمە ڕەنگەکەی بڕۆ سەر سەیر ئێکسترود بڕۆ دەتوانی لێرە لە بەیسک ڕەنگەکەی بگۆڕی ڕەنگی ئێکسترودەکە بگۆڕە مەسەلەن بیکەمە زەرد مەسەلەن سەیر بەم شێوەیە بە پیشان ڕەنگم ئاوا بەم شێوەیە ئەگۆڕێت دووبارە بڕۆمە سەر ئەکستروت شتەکان تر پێتان بڵێم ئەمە کۆردینەی تەمە لەسەر کۆنترێتی ئکس و وای و زەت ئەمە باسی هینەکەی کات چۆن داینەی سەریکە تەنێن گەورە بێت تەنێن بچووک بێت ئەمە بە پێی هایت بێت ئەمە ئەهێنا بێنە سەر ئۆبجێکت ئەم ئۆبجێکتە بێین سەر مۆڤمێنت مۆڤمێنت واتا ئێکسترودەکە بە لای چیەوە مۆڤی بکەی بە لای ئێکس بێت یان بە لای وای بێت یان بە لای زەد بێت سەیریکەن بۆی پیشانتان بم ئەڕۆمە سەر مۆڤمنت سیر ئەمە بەلای ئێکسەوە مۆڤمنتی ئەکات سەیریکە بەلای ئێکسەوە مۆڤمنتی ئەکات با ڕەنگەکەی بکۆڕمەستەکەم ڕەنگەکەی زۆر جوان دەرناکەوێت سەیرکە ئەمە بەلای ئێکسەوە سەیر ئەمە نیە ئێکس و وای و زەد ئەمە بەلای ئێکسەوە مۆڤمێنتی ئەکات ئەها بێ مثلەن بمەوێ بەلای وایەوە مۆڤمێنت بێت سەیریکە بەلای وایەوە مۆڤمێنتە بێت سەیریکە بەرەو سەروا ڕات ئەمە بەم شێوەیە شتی ئاوام دروست کرد من ئێستا ئێکسەکەی کەمە سفر چکاڵێ ترخۆ بۆی خۆ چۆن پێ جوانە بیکە بەڵام من ئەمە بۆی شەرحەکەمان ڕاست بێت و هیم بێت بتوانین ستراتیژی بەر تاوی کەین. ئێکس و وایەکەم سفر کرد بەس تەنها دەستکاری زەتم کرد سەیری کە با ئەمە شێوەکەی بیکەمە لاین هدن لاین ئەفوو. بۆی پیشانتان بەم ئەمە دیڤژن چییە دیڤایژن سەب دیڤایژن ئەمەیە کە هینەکەی ئەو تەقسیمەکات تێکا خەتەکە تەقسیمەکات سەرەن ئەمە پێنج خەتت بۆ دانا چوار خەتە بۆ دانا ئەمە تەنها لە کاتی مۆدیلینگە زۆر استفادەی لەکەی با بیکەمە سفر بێین بۆ سەر مستەبا ئەمان بگۆڕم ئەمە لای من چکە باگراودەکەم گۆڕیوە بە باشترین شێوە دەرناکەوێت بەم شێوەیە دەرەکەوێت بەستە بڵم ئەبستراکت شەیک لاین نار با ئەوە ئەمەی لێدەم چۆن باشترە بینە سەر کاپ کاپ سەیر لێرە ئستارتم هەیە لێرە ئیندم هەیە ئستارت واتە ئەم دیوی ئیند واتە دواوەی ئەڵێ کاپس کاپس واتە ینی هینی هەبێ کاپسی هەبێ جا گەر بیکەیتە نۆ کاپس کەپسەکەی لە ئابات سەیری کە با پیشانتان دەم زوومی بکەم بۆتان بۆی بیبینن ڕمە سەر ئەکسترود سەیرکە ئەگەر بیکەمە ناون کاپ ناون سەیر ئا دەرەچێت ئەگەر ئیندەکەش بکەمە ناون فلێتیە کات بۆت بەم شێوەیە ئەوە چکە دواوەی کاپت دەت بۆ دانەناوە ئاوا بەم شێوەیە دەرەچێت ئەگەر مەسەلان بمەوێ سەریکەن باشترین شێوە پیشانتان بم سلێکت بوو باشتر نەکەوت ئەگەر بمەوێ من باشترین شت بەلامەوە فلت کاپ بێت با هەردووکی فلت کاپ بێت ئەم دیوی ئەو دیویشی فلت کاپ بێت هەردووکی هەردوولا سەیریکە بەم شێوەیە دەتوانی لە ڕێدیوزەکەی بگۆڕی سەیریکە لێرە من لێرە ڕێدیوزی فلتەکە گۆڕم ئاوای لێ دێت بەڵام ئەمە ئیندەکەم گۆڕی دواوەوەی هەر وەکو خۆی وایە. دەتوانی نەوعیەتی فلتەکە بگۆڕی با یەکەم جار لە لاینەر دەست پێ بکەین ڕیدیوزەکەی کەم بکەمەوە بۆی باش ببینین سەیریکە لاینەر ئاوا وەکو خەت پیشانی ئەیە نادۆزراوە بێت ئەمە هۆڵ مەبەستیەوەیە ئەمە دیوانە هێنەکانی هۆڵ ئینڤێروید کنستراکشن سیر ئەوە ڕێک دایە خات ئەمە بینەکەی بچووکە کاتەوە گەورەیە کات سەیریکەن ئەمەی تریش سەیریکە ئاوا بەم شێوەیە کاتتان ئاوای کات پێم باش نییەوە حرفەکەم حرفەکە خاتە ناو هۆڵەوە بەڵام مۆمانە ئەمری بەم شێوەیە دروستەکات ئەم فەرقەیە ئەمە تایپ مەبەستی لە تایپینەکەیە ئەمە بەم شێوەیە دەتانی دیزینێکەکەی یان ناوێک بنووسی باوەستی خۆ چۆن بتانی دروستی بکەی چۆن حەزت لێیە دروستی دەکەی ئەمە ئەم دەرسەمان تەواو کرد بۆ کاتێکی کە خواتان لەگەڵ